हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक हमारे व्यूअर हैं जो कि केरला से आते हैं आर्मी में इनकी पोस्टिंग है और इन्होंने मुझे कॉल किया था इन्होंने पूछा है कि सर एक साल पहले आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया था फी मैनेजमेंट का तो उस सॉफ्टवेयर में आपने बोला था कि अगर आप जीरो ना भी लिखे तो भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा तो वो आपने आगे चल करके बताया नहीं ठीक है तो देखिए ये कोई ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं ये जीरो ना लिखने से कैसे आपका काम हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं ये जो क्वेरी हमने लगाई है इसे आप ध्यान से देख लीजिए क्वेरी नंबर टू इसमें मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा आप देखिए यहां पर मैं अगर तीसरी एंट्री पास करता हूँ लाइक यहाँ पे कर देता हूँ महेश ये अगले स्टूडेंट का नाम है और मान लीजिए इन्होंने फी सबमिट की जनवरी में 600 फरवरी में 600 मार्च में 400 ही किया अप्रैल में किया ही नहीं मई में किया ही नहीं जून में किया ही नहीं यहाँ पर आ गए यहाँ पर 2000 सबमिट कर दिया फीस ठीक है फिर अगस्त में नहीं किया सितंबर में नहीं किया अक्टूबर में एक हजार रुपए फीस सबमिट की ठीक है बस यहीं तक रहने देते हैं बाकी सब में देखिए ऑटोमेटिकली जीरो आता चला जा रहा है और आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे देख सकते हैं इधर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं एक बार ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर सारी कैलकुलेशन आसानी के साथ होती चली जा रही है देखिए यहाँ पे टोटल सबमिटेड हंड्रेड आ रहा है यहाँ पे टोटल फी भी लिखा हुआ है ये मैंने लिखा नहीं है ये लिखा हुआ अपने आप आ रहा है ये सब कैसे होगा आज इसी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक न्यू टेबल बना लेनी है ठीक है न्यू टेबल बनाने के बाद यहाँ से इस तरह चलिए टेबल वन ही रहने देते हैं नाम इसका चेंज नहीं करते हैं और यहाँ पर आप स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर कुछ भी दे सकते हैं तो यहाँ पे कर देता हूं मैं रोल नंबर ओके और रोल नंबर करने के बाद इसको ऑटो नंबर रख सकते हैं नंबर भी रख सकते हैं टेक्स्ट भी रख सकते हैं एज योर विश ठीक है अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा तो यहाँ कर देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है ये कर दिया हमने नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो अब यहाँ पर आप फी की बात कर लेते हैं तो यहाँ कर देता हूँ जनवरी जे एल लिख दिया यहाँ पे एफ ई बी कर दिया फरवरी के लिए मार्च के लिए एम ए आर कर देता हूँ अप्रैल के लिए यहाँ पर ए पी आर कर देता हूँ मई के लिए एम ए वाई जून के लिए जे यू एन जुलाई के लिए जे यू एल अगस्त के लिए ए यू जी कर देंगे सितंबर के लिए एस ई पी टी केवल इतना ही रखेंगे अक्टूबर के लिए ओ सी टी नवंबर के लिए एन ओ बी और दिसंबर के लिए डीईसी e ये हमने कर दिया ठीक है अब नीचे यहां पर हमें टोटल कलेक्टेड फीस ये हमें हेडिंग दे देना है ठीक है टोटल कलेक्टेड फीस लिखना है तो टोटल कलेक्टेड ये कर दिया हमने फीस ओके तो यहां पे देख सकते हैं ये टोटल कलेक्टेड फीस हो गया है अब यहां पर सब पर टैक्स डेटा टाइप है इसको अभी हम चेंज करते हैं यहां पर आ, टोटल फीस आ जाएगा तो ये हमने कर दिया टोटल फीस ओके तो ये हो गया और ये नंबर डेटा टाइप इन सबको बनाना है हमें इसको नंबर कर लेते हैं अभी से और यहां पर रेस्ट अमाउंट आ जाएगा तो ये कर दिया मैंने रेस्ट और amount A M O U N T तो ये रेस्ट अमाउंट हो गया तो अभी यहां पे क्या करना है हमको इसको भी हमें नंबर डेटा टाइप रख लेना है टोटल कलेक्टेड फीस ये भी नंबर डेटा टाइप रहेगा और बाकी की फीस की जितनी भी डिटेल है लाइक uh, जिस भी मंथ की बात करें हम तो उसमें भी आपको नंबर ही डेटा टाइप रखना है ठीक है लेकिन प्रॉब्लम इसमें आपको एक आएगी कि आप जब जीरो नहीं एंटर करेंगे तो टोटल कैलकुलेट होकर नहीं आएगा जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगा ठीक है यही दिक्कत आएगी और यही दिक्कत इनको भी है तो समझते हैं इसको कि इस दिक्कत का क्या सोल्यूशन है पहले इसको हम uh, एक एक करके पहले बना लेते हैं ये देखिए यहाँ पर नंबर डेटा टाइप सबको रख लीजिए आप ये हो गया अब बस जनवरी का रह गया तो ये जनवरी को भी नंबर डेटा टाइप कर लेते हैं तो ये सब नंबर डेटा टाइप हमने बना लिया अब इसका सॉल्यूशन ये है कि नीचे ये देख सकते हैं जनरल ये फील्ड प्रॉपर्टीज आपको दिखाई पड़ रही होगी और यहां पर आपको मिलेगा डिफॉल्ट वैल्यू ठीक है बस आपको यहां पे जीरो रख देना है यह है ना डिफॉल्ट वैल्यू यहां पर आइए जनवरी के मंथ में रहिए और यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू में जीरो कर दीजिए बस आगे आइए फरवरी के मंथ में और यहां पर भी डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या करना है जीरो कर देना है ठीक है फिर यहां मार्च के मंथ में आते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू क्या करना है आपको जीरो कर देना है ओके और फिर अप्रैल के मंथ में आते हैं डिफॉल्ट वैल्यू जीरो कर दीजिए इससे फायदा क्या होगा कि आप अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप जीरो ले लेगा है ना तो ये फायदा होगा आपको तो इससे आपका कैलकुलेशन प्रभावित नहीं होगा और आप आसानी से कैलकुलेट भी कर पाएंगे ठीक है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है इसको भी जीरो लिख लीजिए मैंने पहले भी कहा था ये कोई ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन एक आपको इससे सिनेरियो जरूर क्लियर होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट करना है आप ड्रॉप डाउन लगा करके और उसमें कुछ क्वेरीज बना करके और आसानी के साथ ये फी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ठीक है फिलहाल ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन अभी दे देता हूं मैं ये जीरो लिख लीजिए यहां पर भी है ना और यहाँ पर भी आपको जीरो ही लिख लेना है कुछ इस तरीके से ये जीरो हो गया ओके और यहाँ पर टोटल कलेक्टेड फीस हमें कैलकुलेट करना होगा और यहाँ पे टोटल फीस तो इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू में सात हजार आठ हजार जो भी है तो यहाँ पे मैं दस हजार कर देता हूँ तो ये मैंने कर दिया दस हजार रुपए तो ये डिफॉल्ट वैल्यू में दस हजार हो गया है ठीक है और रेस्ट अमाउंट और टोटल फी कलेक्टेड फी ये तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो अभी इसको सेव कर लेना है तो ये सेव कर लिया हमने टेबल वन के ही नाम से सेव हुआ है अब यहां पर आता हूं एक क्वेरी बनाता हूं तो ये क्वेरी पे आ गए अब ये फी के नाम से या टेबल वन के नाम से टेबल वन वाला ही हमारा है जो अभी हमने क्रिएट किया इसको ले लेते हैं और यहां से अब हमको इसको पूरे डेटा को एक बार ऊपर हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए और ये एक बार ड्रैग करके लेके आ जाइए सब सबको कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीजें आ गई हैं सारा आपका फील्ड जो था वो सब कुछ आ चुका है ठीक है अब यहाँ पे टोटल कलेक्टेड फी की बात कर लेते हैं टोटल कलेक्टेड फी कैसे कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए जूम व्यू पे ले लीजिए यहाँ पर आपको आसानी से देख देख पाएंगे आप तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ जे ए एन लिखता हूँ क्योंकि पहला महीना जनवरी का ही है तो जनवरी में जो कुछ भी फीस आए उसको फरवरी में आप प्लस कर दीजिए ठीक है एफ ई बी कर दिया अब फिर यहाँ पे एम ए आर कर देंगे मार्च के लिए ठीक है फिर यहां पर अप्रैल के लिए ए पी आर कर दीजिए मई के लिए एम ए वाई कर दीजिए जून के लिए यहाँ पे जे यू एन करना होगा जुलाई के लिए जे यू एल और अगस्त के लिए ए यू जी ठीक है सितंबर के लिए एस ई पी टी यही करना है और अक्टूबर के लिए ओ सी टी ठीक है अक्टूबर हो गया और नवंबर के लिए अब हमें क्या करना है एन ओ वी तो प्लस करके लिख देता हूं एन ओ वी तो नवंबर हो गया और फिर यहाँ पे दिसंबर तो डी ई सी तो ये दिसंबर हो गया ओके अब यहां से ओके प्रेस कर देता हूं ठीक है तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो अब यहां पर देखिए रेस्ट अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है तो रेस्ट अमाउंट के लिए भी चलते हैं देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए तो यहां पर रेस्ट अमाउंट में क्या करना है माइनस कर देना है क्या माइनस करना है टोटल फी में से टोटल कलेक्टेड फीस को माइनस कर देना है तो ये टोटल फीस है अब मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखा था आपको याद है तो याद ही है दस हजार रखा था तो टोटल फीस दस हजार सबमिट करनी है ठीक है लेकिन अब जितना भी सबमिट किया हो तो ये टोटल फीस में से टोटल कलेक्टेड फीस को माइनस कर दीजिए तो यहां पे लिखिए टोटल कलेक्टेड फीस तो ये हो गया टोटल कलेक्टेड फीस अब इसी को माइनस कर देना है हमको ठीक है अब ओके प्रेस कर दीजिए और ओके प्रेस करने के बाद यहां पर रन पे क्लिक करना है ठीक है देखते हैं कहीं कुछ गलती हुई है शायद यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं एक बार फिर से रन करवाते हैं table one table one already open okay तो यहां पर इसको सेव कर लेता हूं और फिर इसको क्लोज कर देता हूं और अब इस क्वेरी को रन करवाता हूं तो ये क्वेरी रन हो जाएगी और यहां से अब रोल नंबर अपने आप आता चला जाएगा अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है राम ठीक है इनका जनवरी में फी सबमिट हुआ सात सौ रुपए फरवरी में हुआ बारह सौ रुपए मार्च में किया ही नहीं अप्रैल में अब देखिए जीरो अपने आप आ रहा है आपको लिखने की जरूरत नहीं अप्रैल में 500 मई में नहीं किया जून में 600 फिर 1000 फिर यहाँ पर 900 कुछ इस तरी, तरीके से फी सबमिट हुआ और लास्ट में कुछ नहीं हुआ बस यही तक फी सबमिट हुआ तो यहाँ पर रेस्ट अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आ रहा है सब कुछ कैलकुलेट होकर आ रहा है इसके लिए हम फॉर्म बना सकते हैं फिलहाल एक दो स्टूडेंट का नेम और इसमें ऐड कर लेते हैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ श्याम और यहाँ पर इनकी फीस जो सबमिट हुई है वो पांच हजार पहले ही महीने हो गई है दूसरे तीसरे चौथे पांचवे आप इस महीने में कहीं फीस सबमिट नहीं हुई है तो इनका केवल पांच ही हजार सबमिटेड है ठीक है यहाँ पे कर देता हूँ एक और स्टूडेंट तो ये हो गया और यहाँ पर 400 पहले महीने हुई 700 दूसरे महीने हुई जितनी भी फीस आपकी सबमिट हुई है वो यहाँ पे देते चले जाइए यहाँ पे एक हजार कर दिया हमने ओके तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी इसका टोटल आ रहा है अब हमको क्या करना है सिंपली यहां से जाना है और यहां से फॉर्म विजर्ट पे जा सकते हैं आप ठीक है ये देखिए फॉर्म विजर्ट आपको नजर आएगा तो यहां पर आप चले जाइए और क्लिक कर दीजिए और यहां से क्वेरी थ्री को सेव कर लीजिए क्वेरी थ्री ही नाम रख देते हैं आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अब इन सारे डेटाज की डिटेल हमें चाहिए तो ये ले लिया हमने ओके किया नेक्स्ट पे क्लिक किया नेक्स्ट पे क्लिक किया मॉडिफाई कर देते हैं इसको और यहां से इस तरीके से ये आ जाएगा तो अब हमको करना क्या है देखिए सबसे पहले तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ये बैकग्राउंड का कलर जो है मैं चेंज करने वाला हूं तो ये देखिए ये कलर मैं चेंज कर देता हूं और अब ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे चले जाइए और एक एक करके लेते चले जाइए ये ले लिया हमने इसको इस तरीके से ड्रैग करके लेके आइए ये रोल नंबर हो गया ठीक है और रोल नंबर के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया ये दोनों ले लिया हमने और इसमें थोड़ा सा साइज वाइज घटा बढ़ा लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गया इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेता हूं मैं ये ये हो गया अब हम क्या करते हैं एक एक मंथ की फीस को लेके आते हैं लाइक यहाँ पे जनवरी कर दिया है ना ये फरवरी कर दिया हमने इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करिए इधर की तरफ इस तरीके से ठीक है तो जनवरी हो गया फरवरी हो गया अब ये मार्च कर देते हैं यहाँ पे अप्रैल को यहां पे कर देते हैं मई को यहां पे कर देते हैं जून को यहां पे कर देते हैं जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर और एट लास्ट अब हम दिसंबर करने वाले हैं तो ये दिसंबर कर दिया हमने तो इस तरीके से ये हो गया हमारा अब टोटल कलेक्टेड फीस की बात कर लेते हैं तो ये टोटल कलेक्टेड फीस हो गई आपकी यहाँ पे हमने इसे रख लिया और यहाँ से साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं आप देखिए ये कुछ इस तरीके से इसको इंक्रीज कर लीजिए और फिर यहाँ से इसको डिक्रीज भी कर दीजिए आप ये लाइक यहाँ से इसको डिक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा और डिक्रीज कर देते हैं ये ये हो गया तो ये टोटल कलेक्टेड फीस आ गया और अब टोटल फीस की बात कर लेते हैं तो ये टोटल फीस हो जाएगा आपका ठीक है और फिर यहाँ पे रेस्ट अमाउंट आ जाएगा कितना बकाया है है ना तो इसको अब सिलेक्शन में ले लेता हूँ रेस्ट अमाउंट को और रेस्ट अमाउंट को सिलेक्शन में लेकर के इसको रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ और कलर इसका चेंज कर देता हूँ इसके बैकग्राउंड का कलर जो है हम किसी और कलर में लगा देते हैं लाइक येलो कर देते हैं तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर ये टोटल फीस वाला देख सकते हैं इसको एक अलग कलर प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से जाते हैं और ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप में कर देते हैं इसको और यहाँ पर ये वाला जो है टोटल कलेक्टेड फीस तो इसको मैं क्या करता हूं इसको कर देता हूं एक अलग कलर में लाइक ये कलर कर देता हूं ठीक है तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब हमको सिंपली क्या करना है जैसे मान लीजिए कि आप इसके लिए कॉम्बो बॉक्स डिजाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो बॉक्स भी बना सकते हैं ताकि आप जो रोल नंबर सर्च करेंगे उसी का डिटेल आएगा तो कॉम्बो कैसे बनाएंगे तो देखिए कॉम्बो बनाना बहुत आसान है पहले इसको सिलेक्शन में लेता हूं और इन सारे डेटास को थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता हूं ये हो गया अब यहां पर आपको कॉम्बो बॉक्स दिखेगा यही है कॉम्बो बॉक्स यहां पर ड्रैग कर दीजिए सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा और यहां पे फाइंड अ रिकॉर्ड थर्ड वाला सेलेक्ट करके और यस कर दीजिएगा और रोल नंबर को केवल ले लीजिए ओके कीजिए यहाँ से नेक्स्ट कीजिए और ये रोल नंबर वन आ रहा है खाली रोल नंबर रखेंगे हम तो ये रोल नंबर रख के और यहाँ से फिनिश कर दीजिए तो बस हो गया काम आपका ठीक है अब यहाँ से इसका कलर वगैरह थोड़ा बदल देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे हमें ये तो ये हमने ये कलर लगा दिया और यहाँ से चाहे तो इसको रेड वगैरह कर सकते हैं फिलहाल छोड़ता हूँ अच्छा है ऐसे अब यहाँ से ओके कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं ये आपका सॉफ्टवेयर तैयार है ठीक है और अब यहाँ से रोल नंबर आप सेलेक्ट कीजिए रोल नंबर टू तो रोल नंबर टू की डिटेल आएगी और यहां से अगर रोल नंबर थ्री सेलेक्ट करता हो तो रोल नंबर थ्री की पूरी डिटेल आएगी तो आई होप कि बहुत ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर तो नहीं है लेकिन फिर भी आपका काम इससे आसान हो जाएगा तो अगर आपका काम आसान होता है तो मुझे अच्छा लगेगा और अगर किसी और भी स्टूडेंट को फायदा मिलता है इसका तो मुझे और भी अच्छा लगेगा तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video